हेलो हाय जी जहाज़ बिल्कुल रेडी है जी ये हम लोग न्यूयॉर्क से शिकागो जाएंगे और यहाँ से फ़्लाइट टाइम है जी दो घंटे पचपन मिनट तो नॉन स्टॉप फ्लाइट है मेरी तो फिर शिकागो में मिलते हैं